Cara, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Acabou de chegar aqui em casa. Opa, é meio estranho. Vem toda cagada. É real. E o pude. E o dedo é um traço no meio. Tá bom, né? Tá, eu tirei aquela capa que tava no YouTube, é um kit escolar eu capa. Tá? É, que o YouTube tava sem capa e ele mandou um kit escolar, né? Tava acabou as caixas, né? YouTube, então bora ver o que tem aqui dentro. Nossa, já começa com uma esponja velha. Eu vou usar muito isso, é a coisa que eu mais vou usar no meu canal. Sério, vou usar muito. Valeu, YouTube. Uh, um globo. Tá, acho que eu não vou usar tanto assim. Galera, vocês não vão acreditar. Uma caixa de som totalmente envelopada da cor do YouTube. 100% real. Uma caixa de som. Um globo. E uma esponja que eu joguei, eu não vou sair da cadeira pra pegar. Ah, você. Aqui, uma esponja. Eu vou usar muito essas coisas, sabe? Muito. Ah, <gasps> um negócio de guardar moeda de um porco. É, a Pig. Um coquetel molotov. <laughs> um negócio aí, eu não sei o que é isso, né? É um bichinho. Perfume. Pra jogar na cara de quem não dá o like. <gasps> Tá, tem mais duas coisas aqui. Um pente quebrado. Tá. É, um pente quebrado, tá? É Safe, né? Ai, um gibi da turma da Mônica. Não, legal, legal. Eu vou ler aquilo todo dia. Nossa, assim. Ah, se inscreve ali no canal ali, ó. Bate. Talvez eu nem lembro quando você bate. Não, placa de 114 inscritos, então se inscreve no canal pra gente bater 8 milhões de inscritos. Tá, tem um, um placa. Quer dizer, uma placa aqui? Vamos ver aqui. Parabéns, Jorge. Você passou mais uma meta. Fala. Parabéns. <laughs> Parabéns pelos 117 inscritos no YouTube. Estamos felizes por isso. E tem umas letras pequenininhas ali que eu vou deixar pra vocês lerem, tá? Ó, aqui ó, a placa que da hora. Sai porcaria de caixa. Aqui ó. Não leia as letras pequenas. Tá bom, eu vou deixar vocês lerem a letra pequena. Olha o que, que tá escrito. Ninguém leu aquilo, tá? Ninguém. Não, não tinha nada escrito lá. Não, não tinha, não. Calma aí, calma aí. Oh, oh, oh, olha aqui a placa, ó. Eita, poxa, bora colocar ela aqui, ó. Aí. Não! Deixa eu pegar mais. Nossa, ficou tudo errado, meu. Tudo errado.